corso Sviluppo Collezioni dura quattro settimane. Eh, di queste quattro settimane la prima è dedicata al disegno a mano libera. Lo scopo principale non è quello di eh, sviluppare già nella prima settimana una loro collezione oppure un'idea di linea di collezione, ma devono semplicemente imparare un metodo per poter disegnare le borse in modo più o meno veloce eh, con diversi punti di vista per far capire poi in un secondo momento eh, quale saranno le direzioni, quale, saranno, quale, sarà lo stile in realtà della collezione che vogliono progettare, scopo dell'ultima settimana. Il metodo per poter eh, imparare a disegnare una borsa è un metodo studiato qui eh, presso la nostra scuola, in cui anche chi parte effettivamente da zero, non ha mai preso una matita in mano, è, può essere in grado alla fine della settimana di riuscire perlomeno a mettere su carta eh, le sue idee. È chiaro che eh, c'è chi ha più talento e chi ha meno talento nel disegno a mano libera, eh, sicuramente ci sono persone eh, che in modo molto naturale sono in grado di rappresentare quello che è eh, nella loro mente, ma la cosa più importante è che la visualizzazione eh, della realtà deve passare attraverso eh, un sistema di disegno eh, molto, molto fluido che permetta di capire al primo momento il tipo di borsa o le soluzioni tecniche che vengono utilizzate. Il metodo di disegno a cui mi riferisco parte dal presupposto che una borsa o comunque un oggetto di pelletteria eh, deve essere immaginato come iscritto eh, dentro una costruzione tridimensionale, quindi una scatola tridimensionale come si dice normalmente. Quindi in realtà eh, il metodo parte eh, insegnando agli studenti una costruzione geometrica per esempio di un solido, all'interno di questo solido vengono individuati dei punti chiave in cui si comincia a disegnare i vari componenti della borsa. In un secondo momento poi le linee vengono poi ripassate eh, con la matita eh, seguendo determinate eh, geometrie per arrivare poi al disegno finito in bianco e nero che verrà renderizzato nella seconda settimana del corso di sviluppo collezioni in cui gli allievi impareranno a utilizzare gli strumenti digitali per renderizzare in modo molto veloce le loro stesse creazioni.